¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! Acá también, güey. Sí, pues. Acá, acá. Hasta que se acerque, prendemos fuego esto. Ándale. ¡Te vamos a coger, puto! ¡Comienzo, pendejo! ¡Esto es solo el principio! ¡Es, el comienzo!

¡Atletinos! ¡Atletinos! Chingar a su madre. ¡Órale! pendejo! ¡No mames, güey! ¡Échalo, Sácale qué ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¡Sácale fotos! se llama? ¡Sácale fotos! ¿Cómo te llamas? ¡Sácale fotos! Mira que a ver, jefe, yo soy de la agencia ah, Pulsar de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué pasó? Pues nada, a los policías les gusta golpear a los reporteros. Me queda claro, a mí también. Luego dicen que no, mira, aquí está la pues, prueba. Yo sé que tú no, yo sé que tú no, yo sé que tú no. Pero como ese pendejo que está allá atrás, sí. Por unos pagan Mira, la capuchita. ese, pues, ey! ¡Presa! ¿Por qué das codazos tú? ¡Tú! ¿Qué quiere con él? Con eso eres fotógrafo, lo van, lo van a matar si lo dejan. Tranquilo, tranquilo, ahorita tú ya tranquilízate aquí. Tú ya ¿Cómo te llamas? Estoy documentando. Sí, no, no, ¿eh? Sale. Márcame, márcame en un rato confunden por el aspecto, pero para allá. Ya nos dejaron Primero iba a tomar una foto. Estaba ahí a tomar y que llega uno de los granaderos y, le pega mi flash y yo me lo rompió. Sí, yo lo vi. Entonces, pues ya me fui caminando y, atrás de ellos me empiezan aquí a jalonear y yo, yo les dije, oigan, ¿qué me van a pagar el flash? No, que dijo tu puta madre, pum, primer putazo, se, amontonaron, me agarraron, me dieron en unos pinches patines, me dieron en la cara. Ahorita, ¿cómo estoy? ¡Es presa! es prensa! ven, ven, ven, ven. Suéltala, suéltala. Dime por qué está arrestada. Dime por qué está arrestada la cámara. Prensa internacional. ¿Por qué? No, no, no te la vas a llevar. No te la vas a llevar. pasa pendejo! ¡Soy prensa! ¡Estoy documentando, cabrón! ¡Es el derecho! ¡Es un derecho público! ¡Mi derecho civil y profesional, cabrón! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Tómales las caras, güey! ¡Tú, cabrón! Cero y van ¿quién es el mando? Nada le digo, al mando cero y 2, de tus oficiales grabados que le están pegando a la prensa. ¿Por qué la señora? ¿Por se llevan a la Dime por qué la están deteniendo. No, no la estoy viendo. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Por qué se llevan a la señora? ¿Por qué se llevan a la señora? Venga señora, venga señora. ¿Por qué se la llevan? Espérate, espérate, no te metas, déjalo. ¿Cómo te llamas, carnal? ¿Cómo es tu nombre completo? García de León. Ya Sebastián García de León, güey. Va. ¿Por qué te detienen? Por culeros, güey. Por estar luchando por la libertad de contra el Peña güey. Señora, señora de verde, diga su nombre. Yeah. <laughs> Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, Ya te dejaron. Ok, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. estamos tranquilos. Es pueblo. Me queda clarísimo. Me queda estamos tranquilos. Es un pueblo. Me queda clarísimo. ¡Suéltenlos! que les a no represión, no represión, no represión. ¡Ey, tu nombre, tu nombre. Alberto González, no hice nada, no hice nada. Julio César. Julio César, ¿por qué te lleva? ¿Por qué te lo llevas detenido? ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevas detenido? Julio César, ¿qué? ¿Por qué te lo llevas detenido? ¿César qué? ¿Qué? Soy presa, cabrón. No me pegues. Ni tú me pegues, cabrón. Ven acá, Ven acá, ven acá. Ven acá. No, no, no. ¡Dilo, cabrón! puta madre! ¿Qué chingados te pendejo? ¿Quién te crees, pendejo? ¡Ey, cabrón! ¡Está pidiendo paz, güey! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Van a pasar por allá! ¡Van a pasar por allá! ¡México! ¡Sin PRI! ¡México! ¡Sin PRI! ¡México! ¡Sin PRI! ¡México! ¡Sin ¡México! PRI! ¡México! ¡Free, free! fin, méxico free, free, fin!